तुम्ही याच एरियात राहता ना हो रे किती वर्ष झालं तुम्हाला या एरियामध्ये राहून झाले आता दोन तीन वर्ष झाले असतील इथे राहून अरे जागा एवढं खरं या जागेचं काय बोलू नका आता चला हो खूपच टाइम झाला चला इकडनं थांब, बीत काय नसतं चल आपण आज जाऊन बघून येऊ अरे राव दे ना गणेश कशाला हा ती बघ इथून जाऊ म्हणजे आपल्याला कोण बघणार नाही चल ठीक आहे चल तू चल ते जाऊया बघ कोण आहे कोण नाही दिसत आहे करायचं ना हो रे आला थोडस अरे काय नसेल उंदीर असेल चल अच्छा मग ते चल